från där. Justitiekanslern JK kritiserar nu Lunds kommun som stängt av en lärare som skrivit islamkritiska kommentarer på sociala medier. Enligt JK har läraren bara använt sig av sin grundlagsskyddade yttrandefrihet. Myndigheten konstaterar att arbetsgivaren inte kan ställa krav på vilka värderingar anställda ger uttryck för på sin fritid. Ett